甚期解释什么关于臭虫的东西的，因为上次我跟你们讲啊，用什么针啊？我觉得我个人比较很呃，很怎么说啊？很有种呃小心、小心，比较很很一点点都要做得很好、很好给你们看，就是这样了。所以我。 啊！之前咪教你們怎么防臭虫咬你們的身體上面的身體，就是因為這樣啦。我也企以不怕用一種心得告訴你們，如果你們啦嗱，呢支就是艱難油，呢支就是 BB 油。我唔怕對你说，艱難油来说呢，它本来呢就如果你没有切一段時間，或者過了期，它有段味道。 但是呢个 B B 油咧就没有了，没有呢个问题了，就嗰种味道不会发臭了。就是因为我觉得我也蛮喜欢橄榄油，因为橄榄油给我感觉，它是一种真正嘅橄榄，百分之一百嘅橄榄嘅油浸出嚟，所以我对呢种咁嘅 B B 油咧有种爆料啦，所以变成啦我就想到，但是咧 B B 油啦就完全浸。 啲时候我就想到，哎，如果我用橄榄油，又怕它发错，有乜办法？有乜方法令到它不会发错啦？其实有方法，很简单。如果你喜欢用橄榄油的，诶，你喜欢它百分之一百橄榄嘅比较有信心嘅，对我就是呢种心理，所以变成我就拿 B B 油，啊，或者对粉，将它倒进去，开两个盖，开两个盖。 喺呢个界，将啲 B B 油倒倒进去，然后呢，咁啊封住嚟。你知道我，唔得我做东西真系很小心嘅。你看到哇！我我我呢个东西，因为里面有个洞啊洞，我怕它留低暴露空气度，我其他一个保鲜纸堵塞得它的个盖，咁啊界然后封住呢个盖，哇！真系百分之一百。 安全嘅，啊 <laughs> 细菌都走不走出嚟，还 <laughs> 有，你看到我里面，我已經浸了，什么？呢啲就是丁香啦，呢啲就是一粒啲嘅丁香，我浸咗差不多由臭冬到现在，浸到现在有幾個月啦， <laughs> 我就怕它燥，就後嚟上到啊，我放一啲 BB 咗，防止它有一種發一種。 過似一種草油嘅味道，所以變成我覺得呢個應該成功嘅，因為推算嚟點解？因為 B B 油咧，經過加工咧，放一種香味道啦，即所以，它有一種防腐防臭嘅味道在这里。但是我们不是用嚟吃嘅，没問題嘅。我说呢種人，如果以我嚟说，放几年我都敢查嘅，因為呢種東西不是我们嚟吃嘅，嚟查嘅東西根本上沒有什么問題嘅。嗱，还有一點。 我做咗事前啦，已经查了啦，我已经写了，只不过我我就没有跟你们说，争取跟你们说一下，呢个就是我之前自己查了写了咗之后，我跟你解释一下，有小苏打辣椒，不可能你浸辣椒噶嘛？你擦了皮肤，你怎么擦皮肤？ <laughs> 好辛苦，好辛苦啊！还有。 呃，或者你不喜欢哪种嘅味道，如果你硬硬茶下去就令到你们呃难接受，所以我为什么敢丁香啊？我觉得丁香，还有它一粒粒嘅，比较好像一种茶叶这样，浸入啲水里面还不会令它一种发臭，很容易收藏啦。还有个味道我比较容易接受。为什么我要猜到？为什么印度人？ 誒，因為我们新加坡很多印度人嘅，為什麼印度人很喜欢茶种有啲种味道，為什麼印度人很像呢种味道㗎？哦，现在我知道了，就是丁香嚟嘅，就是因為為什麼他要查丁香啊？印度人，我猜到了，我猜到哈 <laughs> 因為我说我好聰明㗎啦，我有賺自字了。為什麼？因為印度人嘅爸爸媽媽老就中。 比较穷噶啦，由印度过来噶啦，所以变成他们传给他的孩子搽丁香，有可能，有可能系预防臭虫呢种东西嘅，因为丁香啊，如果最我们中国人嚟说，不太会用，因为丁香去印度为什么更管用呢？我怀疑他们没有钱，用铁，用不锈钢，用。 啊，很厚嘅東西，只不過係即係用木柴，什么都用木，用木柴嘅，所以變成他上之己生活嘅方式，要怎樣嚟保護之己，所以就上丁香嚟幫之己查自己身體，所以我们走到印度人身上都感覺到一種味道怪怪嘅，所以今天我浸你丁香有咗之後，我就知道。 为什么那种什么味道？我刚知道了，就是一种丁香嘅味道。其实我猜啦，看他们嘅老祖宗可能没有钱买好嘅东西给自己用，系用木材的，所以变成啦，你知印度地方也是潮湿啊嘛，一潮湿，它就很容易生一种木虱啊，什么都来，还有卫生方面也比较啊缺乏，所以变成了他们没有得选择。哇，我的。 真是很佩服他哋人哋老祖中，印度人嘅老祖中，佢哋给我们那种知识更丰富、更加好。所以我感觉真的，他们真的好聪明啊！今天我觉得我真正嘅师傅就是印度人先哈哈， <laughs> 还有一点跟你们说，因为我最近啊收到一个啊批评论嘅平台，跟我说，

所以我根本上，如果我是一种懒惰人，你看到我咁嘅身材，像唔像懒惰人？你看到嘅啦。 <laughs> 如果懒惰嘅人，应该像一只猪嘅吧？你睇我像唔像一只猪？你知道嘅嘛？所以我不是爱嚟为自己辩护，其实。每一个人生活方式不一样，每一个东西系不一样嗰种，啊需要嘅。所以我啊。 為什麼？我又唔怕跟你说？其實真嘅。如果我本来發明嘅東西係给我自己用嘅，我沒有想到，因為呢啲東西差不多啊，抽中嘅最前啦， <laughs> 啊，好像啊某樣東西大概十多年前我已經發明了啦。只不過我沒有想到今天嘅啊玩住玩落這麼方便，可以幫到很多人，所以我覺得應該我可以跟你們分享。 希望你们都能够知道我嘅发明对你们很有帮助，不止神钱这么简单，还有真系想不到嘅东西，我不可以再说了，因为你们会用嘅人就知道我嘅感受，我嘅感觉，所以我就说到这里就算啦，我不会。 如果有人批评我不要紧的，因为我个人就比较乐观那种人，不怕批评，不需要生气。因为我们用我们自己的需要，人家不知道不要紧，我们知道自己的困难，我们知道我们的需要就好了，不需要因为别人几句说话令到我们不开心过日子，对不对？所以我个人是蛮乐观的，没有办法了。慢慢我们小时候是 可以對你想說一句说話，係自生自滅長大的，有媽媽有爸爸，沒有用。有媽媽，我四歲不夠就跑荒山野嶺讀書，自己就開始懂得要自己要保護自己。你说，因為我們在香港的生活又冷天，很冷的，我們四歲不夠。 一个人五点多，早上的五点多出门口读书，嗰条荒山野岭的没有人影，那我得剩我一个人自己走的，所以你说我怕不怕鬼？我说，如果我怕鬼的，我唔怕对你说，我就这你对你说，其实我妈妈嘅鬼更恐怖。 所以我要走下去，我要走下去。所以为什么我今天这么多发明出来呢？咁勇敢做人呢？就是因为我个经历很痛苦，很坚强，所以甚至到我为什么读不到书呢？我读的小六，我读的小六，就是因为我生虫，从妈妈肚子里面生虫，生得肚子的虫。 生到我十三歲，人家就连我，所以秉承我那幾十年來係好痛苦，睡覺都睡得不好的。所以我每一次都告訴我自己，我要自己要坚强做人，想方法想辦法幫自己過生活。如果没有錢的，你都可以想一点方法幫助到自己，不需要买嘅，因為。 没办法，因为我们在那个现实的生活成长，我们经历很多很多，所以变成我们告诉我们自己，我们不怕人家笑，我们不怕人家说什么话，最重要我们知道自己要什么，用到什么，所以我凭那种勇气走到今天。 就是靠自己嘅勇气走出嚟嘅，所以人家一种批评不要紧的，我不会放在心里面，反而告诉我自己更用功，更要做得好给人家看，给自己看，所以变成我自己，好像我的话语真的说得不好，很烂，但是我知道好多人现在。 比较华语比较很流行啦，现在那个年代来说，所以变成我一定要配合那个社会来做的。所以如果我说广东话，啊，人说听；如果说华语，个人完全听不懂的，就变成你们想啊不知道我哋发明嘅东西，我就觉得少了一批受益嘅人了。所以变成我的华语说得。 对， <laughs> 说的很难听，只不过我自己，我都告诉我自己，勇敢地说，没关系，人家不喜欢的，他可以不听不看，没问题的。因为我觉得，如果人家能够接受我的心意，接受我的想法，接受我意见的，他会想办法知道我究竟你做点什么，系接受点什么。 现在啲科技咁发达，尤其是个电话可以中言语翻译嘅，所以你说现在真的我们说什么话，不要怕人家取消，啊，你说得不好，你不敢说，不要怕，因为如果你说华语好不好，其实如果用一个平台嚟说，我们说得不好，我唔怕对你说，你有定嘅标准的， 为什么？因为我们每一个人嘅方言都有，就呢个全世界里面，好像啊连，现在连非洲都说我们嘅话语啦，你说的好不好？也是以后我们可以很去接受去听的，啊，没有所谓嘅，不用一种啊特别啊听人家嘅东西，不，用一种很特别嘅眼光。 我多听人家东西，所以你听起来也是蛮舒服，除非你用一种别的眼光啊啊看一样东西，好像我们不满意嘅东西，你怎么看它都系不满意。如果你觉得啊，我我能够接受，我喜欢，你怎么？ 都会接受呢个生活呢个环境，就是这么简单，所以我不用上次跟你们说这么多啦。OK，嗯，我直是嚟这里啦。OK，嗯，OK，如果你觉得好噶，俾一个钉子给我，我随时有新的发明出嚟嘅，我不敢说自私哈， <laughs> 只不过有可能只是我也不敢说，只不过有咁嘅机会啦，因为我们喜欢发明东西嗰种人，就是。 啊，自少都有灵感噶啦， <laughs> 啊，OK，谢谢你啊，如果好的，给一个丁益给我，拜拜。